Это, наверное, неверный путь Да и теперь уже не свернуть Да изначально я выбрал неверный путь Да я не верил, не замечал Что-то, наверное, я потерял что потерял, что не замечал, не знаю А теперь не вернуть уже время спят И нет толку чего-то ждать Что прошло уже, то не вернется Только ждать и мечтать остается Ну а пока тупиковый путь Холод в груди не дает заснуть Я понимаю себя что дано судьбой Не изменить, не найти другой Да и другой мне, наверное, уже не надо А теперь не вернуть уже время вспять И нет толку чего-то ждать Что прошло только ждать и мечтать остается теперь Не вернуть уже время вспять И нет толку чего-то ждать Что прошло уже, то не вернется Только ждать и мечтать остается